Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa musulmi mu da yau, barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na yanda zan koya muku wani ɓoyayyen sirri da ke cikin WhatsApp wanda ba kowa ya san da wannan sirrin ba. Da farko ina wa yan uwa musulmi barka da shiguwa wannan wata mai alfarma da fatan Allah ya ba mu alkhairan da ke cikin wannan watan ya sa muna cikin waɗanda zai yi wa gafara da rahama a cikin wannan wata mai albarka. To, wannan wayan siri dai ba wani abu ba ne. Wannan wani sirri ne da ke cikin WhatsApp wanda zai koya maka yanda idan ka tura ma abokinka ko wani hoto wanda baka ka ya sake ganin shi. Idan ka tura zai gan shi sau ɗaya. da ya ganshi shi sau ɗaya to koda ya rawo baya ba zai sake ganin wannan wannan hoton ba to abu na farko da za mu fara a nan shine za mu shiga cikin whatsapp idan muka shiga cikin whatsapp za mu shiga gashi nan chati a ci misali wannan whatsapp ɗinka ne da ka shigo abu na farko da za ka fara gani su ne chatin ɗin da ka yi da sauransu to Misali bari mu ɗauki wannan lambar daga ciki sai mu gwada tura hoton ku ga yanda abin yake. A nan idan muka shiga ciki za ku ga gashi nan ya buɗe sai mu shiga wanda ake ɗaukar hoto a tura sai mu shiga galari Da mun shiga galari za mu ga gasu nan bila adadin sai mu shiga wurin kamara gasu nan sai mu dudduba mu gani. To, misali a ce mu ɗauki wani hoto daga ciki sai mu gwada tura shi. Bari mu gwada wannan na tabarman nan wanda shi kaɗai ne. To, a nan idan muka duba za mu ga daga cikin inda aka rubuta "Art caption" wanda misali ga shi nan "Art caption" ga shi ya fito. A nan za ku ga daga gehe za ku ga ɗan wani inda aka yi alamar circle da an yi ɗigon one a ciki. Gashi a nan. Gashi nan an yi ɗigon ɗaya a ciki. To, a nan ne za mu shiga. Kun gan shi nan? Kun gan shi gashi a nan. Shi ne wannan. To, yana a haka To idan baka ka wanda ka tura mu wannan hoton ya gani da, da za ka taɓa shi, kana taɓa shi, to da zaran ka tura wannan hoton, ko da shi ya buɗe wannan hoton ya gani, to da ya dawo baya ba zai sake ganin shi ba. Amma idan baka taba shi ba, to ko da ka tura shi zai, zai ci gaba da ganin shi sai bayan, sai in ya goge shi ko kuma in kai ka goge. Yanzu za mu tura shi sai ku gani. Za mu tura shi sai ya tafi. gashi ya tafi ya nuna ya tafi sai mu dawo baya mu dawo baya gaba ɗaya sai mu je can wurin wannan whatsapp ɗin gashi anan sai mu tona mu duba gashi gashi ya buɗe gashi ya fito nan gashi sai ka taɓa shi kana taɓa shi gashi kana taɓa kaga ba za ka sake ganin ka taɓa shi yanzu gashi na dawo baya ya nuna ba an riga an open ɗin shi can kuma idan ka koma cikin wancan ainihin whatsapp din na guda za ka ga shi ya nuna ma ya buɗe kenan kai ba za ka sake ganin shi ba shi kuma ba zai sake ganin shi ba don haka a takaice wannan shine boyayyen sirri wanda ba kowa ya san da wannan sirrin ba anan zan taƙaita wassalam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu